हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो टैली ERP9 नाइन और प्राइम को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे हम और देखेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है टैली प्राइम में क्या चीज आसान हो गई है और टैली प्राइम क्यों ज्यादा इजी है थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं तो देखिए टैली नाइन e जब हम यूज किया करते थे तो आप ये देख सकते हैं ये टैली नाइन e की विंडो है और यहां पर आपको कोई भी क्रिएट या यहां पे साइड में कोई भी बटन नहीं मिलता है ये पट्टी सी जो दिख रही है ये तो आपको टैली प्राइम में भी मिल जाएगी और ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो है आपको टैली प्राइम में भी मिलता है लेकिन आपको टैली प्राइम में एक खास बात यह है कि क्रिएट करने के लिए अगर आपको लेजर क्रिएट करना है तो डायरेक्टली क्रिएट का बटन यहीं दिख जाता है कैसे जैसे कि अगर आप टैली प्राइम को ओपन करते हैं जैसे कि मान लीजिए यहां से मैं टैली प्राइम को ओपन कर रहा हूं डबल क्लिक किया इस पर कि टैली प्राइम में अगर आपको कोई बाउचर में जाते हैं एंट्री पास करने तो यहां पर ये देखिए ये क्रिएट वाला ऑप्शन खुला रहता है लेकिन अगर आप टैली ईआरपी नाइन में जाते तो क्या होता वो मैं आपको दिखा रहा हूं क्रिएट का बटन नहीं नजर आ रहा है जबकि अगर प्राइम की बात करें तो यहां पे देखिए जैसे ही हम बाउचर में जाते हैं एंट्री पास करने तो यहां क्रिएट ऑटोमेटिकली शो करता है तो ये सबसे ज्यादा आसान कर दिया गया था जो कि टैली प्राइम में ये फीचर आया था ठीक है टैली प्राइम ज्यादा आसान है in comparison to Tally ERP nine ठीक है तो ये देखिए यहां पर कोई भी आपको इस तरह का बटन नहीं दिखाई पड़ेगा ये देखिए परचेज अकाउंट में ही हम एंट्री पास कर रहे हैं और यहां पर आपको कोई भी ऐसा बटन दिखाई नहीं पड़ेगा तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि टैली प्राइम ज्यादा आसान है in comparison to Tally ERP nine तो आई होप की बात समझ में आई होगी इसी तरह के कुछ और भी फीचर्स हैं आगे चल करके और भी चीजें बताता रहूंगा थैंक यू फॉर वॉचिंग